DJ vem cantar adolescente DJ Ramon, hoje não Hoje te vou na lousa na barra Oh, blessed DJ, DJ, We finish it together. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Igual